Salut à vous tous les euh, amis, les camarades, les collègues. On fait un appel au soutien à la grève euh, des postières et des postiers du 92. Pourquoi Ça fait plus de deux mois qu'on est en grève reconductible. 150 postières et postiers du 9-2. Face à nous, on a une direction qui veut faire quoi Qui veut nous écraser. Nous écraser comment Comme ça. Avec des fiches de paye à 0 euros. Je ne sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra d'ici, mais vous pouvez avoir 150 fiches de paye à zéro. Mais nous, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire, pourquoi Parce qu'on ne supporte pas les suppressions d'emplois, on ne supporte pas l'alourdissement de la charge de travail, on ne supporte pas de voir nos collègues précaires intérimaires risquer de se faire dégager pour un oui ou pour un non. Donc, parce que c'est important de soutenir cette grève, parce que si on gagnait, ce serait un encouragement à d'autres grèves, à d'autres victoires, à d'autres luttes. Et ce serait aussi un encouragement au regroupement des luttes, à la fois à la Poste, mais aussi au-delà, parce qu'on a bien besoin aujourd'hui d'une mobilisation d'ensemble. C'est pour cette raison qu'on vous encourage soit à nous envoyer des chèques au syndicat Sud Poste 92, au 51 rue Jean Bonal à la Garenne Colombe, ou à vous connecter sur le pot commun, à faire un don. Dans tous les cas, la détermination, elle est là. On ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'aura pas gagné. pour pouvoir gagner, on a besoin d'un maximum de soutien financier. À ceux qui veulent supprimer les tournées, négocier les répondent.